ngifisa ukubulala nokuhliziyo embi zimzimbi ngibulala ngisho abadeli ngonyama hlanje inyama ehlaza ephume egoqeni yoke ngenakhanda edimule lingenandaba guqa phambi kwalesifa afike lokusaba vevesele nganyanya ma ngiwafihlwa bekabembaba hludula abantu amehlo ngakhirisa stevie wanda fake inzondo emphefumuleni ingane engakazala shiya befelukazi bethole izandla emakhanda nquma abantu inzwane ngidlale ngazo umlabalaba esithweni somuntu esimama okhulelwe ngifake isandla committee slaughterization isetshini nquma ibhoka amakhanda ngihamba ngoba umnyama ubuso bami bugcwele inzondo imicabango yami isono ngicindela umuntu nelinyamazane ngaphethe ngisho umkhonto enyamazane ngikwazi ngola uphonto umuntu umduplicate amasazi omqondo ngimsakha ubuchopho resurrecting anza amadimoni wejiwo asihogweni idimoni esidimoni ubani ozoshawa amahloni iphethe ibhekup yeyibhoki saranda amadlozi nqumo usathane umseya ngimenza impila ngimphuce abhelisi yokushintsha kuze kufika amabhoyisi enkazimulo emkhathi okuphika ngiyaphika nginenhliziyo ngiyakhimbila guqula umlando ngenza umbango ngishumayeza ibandla ngokubhema insango nenhliziyo engenathando xoxo umfundisi ngesiphambano sibhede ipara samsangane igciwane lamasoza stakhe kupiyano thitha abafazi ngazi bazala amaqanda hethi ngane kunamakhanda enhlwathi siphuza ujeke siteshe ngegazi lengane ezingenalwazi shayisa remoni yokubulala igazi eligeleze njengomfula umlathi hlukumeza abazali sesifike ekhanane bangiphuca unembeza ngisemncane labo swine bangikhulisele ehlathini uma ngizokubulala mvumbuka phansi emhlabathini ngimumbi ngiyasabeka njengomagathini khipha isibindi ngisiqome ngisenza amaqashana kufunza usaphila promote igame yamagwazana ngokubulala ngiyasangana vele endleleni sahlangana vele sazondana u-elmatic nongazewe ezibulala ezingenandaba noma ungenacala noma ungasaba ngedluzula impilo yakho sayithatha igazi idimoni elidla inhliziyo ama-scientist overload ikhanda lesitha ngolwazi ngi-freestyle desert izibe manzi ngiqatha-ke iy'nkanyezi ngigqobhoka umkhathi ngitrain energy elanga umqondo umthakathi umhlaba umbozwe idumbi imphefumulo inyuka ihora lidla isosha ingilosi yokufiyamba phezu komoya ingane idla amakhanda enyoka nikeza amabhokisi amandla okuphoka futhi zaqhutshwa agcwele indonga imicroscope yafa inyanga yokubamba umoya ngesandla shaya amakhathakhatha ngicabanga kuvuleke ikhanda sifike ekujuleni imike inhliziyo ethuneni kuze kuphuma isidumbu lyrical creature umama okhulela iqhuka ukhala amabili njengilosi elinamandla ihashe lidla ingilosi ekhanda lenkanyamba isikhumba ngenza usafa ngiphethe iy'nhlungu esandla ngiletha ukufa emhlabeni ngirefa nenhliziyo ethuni ibhaje emqaleni inyembezelango limini ngihlinza umphefumulo ngicwabe eswini ngivumbwa kumicrophone khwaza amanostril ngiheli homoni ipreacher lyrical kill yanoni inzalo yalucifer phefumula ihora ngiyingozi njengejeme elinekhanda lenyoka esiteki abuse ngidlisa isidumbu phalaza ithuna ngidibeza usathane ngiyasabeka njengodikoloshi ngibiza ubhokoloshe emhlabeni wami uvidane uboshe khona iy'dlabeli ezividane ezikuhle eziqede zikuboshe usathane afike kuthina iy'nhlekise ungibuka kambi kuphinduke isithizise kulo mhlaba okungcwele ngcwele akusile iqiniso a-existi mekubaseleka thina kuxulisa abaphansi umthakathi angaze kubulala acela imvuma aguqe phansi usathane ngimbukele phansi usayingane sansi awuhlakalani mina nojesu siyazibana sihlangane muthani ngasho ukuthi siyasabana uyazala mina ngiyabulala vice versa lezi zinto ziyaphambana ngenza abafazi bazala iy'ngane nethalente lokubulala ngizishintsha manje kube i-army yami soma sesiqhamuka ukuzamazama saganya hlana njengoshaka sayivula sayihlaba ayonstile umkhonto oqondile ayo uswazi siyabulala shintsha amanzi olwandla phenduka igazi so angasalamba amavampire abona siyasizana nawo ukuthi ufuna ukusijoyina zwakala kodwa fanele ube nothando lokubulala sivumelana nazo izono zono zono sikushisa ungenalo ikusasa njengesikorokoro usumumbo usuzumbile njengebhokobhoko qobaqoba kancane kancane khonzozwela ubuhlungu ziphele zonke iy'nyoka abantu bafike kumina bebeyifuna isihlungu shintshe yonke into ungabi khona umehluko phansi komuntu nomlungu uhlangana nomuntu onenhliziyo ngiyacaca ukuthi ngiyamzala shiwo umhlaba usublank and white ngama-tv yakudala